Bonjour, Tiro Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Sol, sol, sol, sol. Merci, Tiro Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note, c'est Sol avec la main droite. Sol, et puis, il suffit de répéter trois fois la même chose. Sol, sol, sol. On ne change pas le doigté, on garde toujours quatrième doigt. OK Sol, sol, sol. OK Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Sol, sol, sol. Première fois. Sol, sol, sol. Deuxième fois. Sol, sol, sol. Troisième fois. Sol, sol, sol. Quatrième fois. Sol, sol, sol. Très bien. Même si c'est facile, il faut respecter, toujours répéter cinq fois, comme on vient de faire, ok Ensuite, sol, sol, sol. En fait, la troisième note de sol, c'est la blanche. Alors, il faut respecter deux temps. Sol, sol, sol, comme ceci, ok Maintenant, c'est assez facile pour vous à comprendre. J'ajoute tout de suite la note suivante. Alors, sol, sol, sol. Oh, c'est la note suivante, c'est encore sol avec même doigté. Cela donne sol, sol, sol, sol. Ok Alors, il y avait quatre sols, mais juste troisième sol, c'est la blanche. Alors, il faut respecter le temps pour le deux temps. OK Sol, sol, sol, sol. Comme ceci. OK Maintenant, on va répéter pour cela cinq fois. Sol, sol, sol, sol. Première fois. Deuxième fois. Sol, sol, sol troisième fois. Sol, sol, sol, sol. Quatrième fois. Sol, sol, sol, sol. Très bien. Comme ça, on a déjà fini le cours. Maintenant, avant de terminer, bien sûr, on va enchaîner les quatre mesures. On y va Sol,